What the dog doing? <laughs> আমার জ্ঞান ফাঁসা ছিল पूरा कर पूरे के कर मां डोर धैनो सीधे घुस Watch out! A few inches later. हम दुओ के चार के दूसरे स्क्वाड पे पहुंच गए four, four na kay K. Sama sa camper. बाबा बाबा हमारा तो जीप फट गलो अभी तक suara S2 nih पूछो तो साला बाप जिंदगी में कैंटीन अरे लो ब्रो लो ब्रो भाई तुम्हें मार दूंगा देख अरे मदर चल को ज्यादा बोलेगा रे तुम्हारे मैया कुछ तो देख A few inches later. Oh, so what's the yeah? ini देखो ना इन्हें इन्हें इन्हें देखो तो कमाल देखो ना क्या देखो ना इन्हें Marked a location. दूर साला ये तो बेकार चीज है। हाँ, कुछ वही बार नहीं मार पाया बेटा अब आएगा एक बार की थैंक यू बेटा इस बार नहीं हो पाया क्या एक बार और आएगा क्या बेटा अरे मुझे मिली थी भाई बे, बेटा बेटा बेटा नहीं हो रहा है क्या <laughs> बेटा नहीं हो रहा है अरे जा रहे लोग रखड़ियों कैंप का बॉय चला रही रखड़ियो कैंप का बॉय चला ये तो ही आजकल के नून सा चली बोली रहा है ये देख ये देख बेटा ये देख ये देख ये भेजूंगा अरे करके तो देखना कोली तो से ले बच्चा लोग से वॉर नहीं करते <laughs> <laughs> yeah.